اللي هي اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي يا حبيب علي فكره ال ال الفطره التي طيب. فطر الناس عليها اللي هو اسمعني بس خدها وروح حبيب انا انا آه. انا فاهم قصدك سيدي يعني آه، انا عندي لا زالت مشكله نعم آه، استاذ مصطفى انا حقيقه أنا احببته لما جلست معه وانا هنا لا اجامل انا عندي مشكله مشكلتين مم. المشكله الاولى ان الكثير من اخواننا الذين آه آمنوا بالليبرالية ورأوا أن فيها الكثير من مصلحة بلادنا ومصلحة مجتمعنا يدعوننا ويدعون علماء الدين إلى الأخذ بالعقل والمنطق والتدرج العقلي المنطقي وإلى عدم التعصب والتحجر أنا أفتقد السياق المنطقي في الذي تقوله سامحني تمام الذي تقوله السياق المنطقي أنت قلت لي أن السقف قبل شوي الذي من خلاله سنعرف لا يضر مسألة الكبائر والفواحش تمام نحن عندنا من آه من الكبائر الموبقات الزنا الزنا هذا عرف شرعا وضوابطه واضحة ليست من صنع أحد تمام. يعني شيء متفق عليه ثم نقلتني إلى حيز آخر هو حيز له علاقة بالاختصاص أنا مع حرية الفكر لكن لست مع الاعتداء على الاختصاص أنت قلت لي الآن أن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيه شيء اسمه الزواج وأن الحكم الشرعي أنه يعتبر نكاح صحيح مرضي لله عز وجل من خلال الصفة التي ذكرتها وأنه أصلا كلمة نكاح فعل الشيء طيب ما الاغتصاب فعل الشيء هل أسميه نكاح شرعي؟ هنا أصبح خلل لماذا؟ لأنك خلطت بين المصطلح الشرعي وبين اللغة النكاح لغة هي العملية نفسها تمام لكن النكاح شرعا ليست هي العملية نفسها النكاح شرعا هو قالب اضطره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال القرآن ومن خلال ما صح عنه ومن خلال إطباق مجتمع الصحابة والتابعين ومن بعدهم لكن لما تأتي تقول لي إذا ولد وبنت حبوا بعض مثلا في الجامعة وعاد الأفق عندهم غير متسع للارتباط أو حتى ما فكر وما يريد يتزوج girlfriend boyfriend وجاب لها هدية ودخل معاها في شقة مفروشة ليلة وخرج وبعد ليلتين قرروا لا خلاص فكوا الارتباط وهي عجبها واحد ثاني وهو عجبه بنت ثانية وفي خلال أسبوع واحد مروا على خمسة حالات أو على ثلاثة تبادلات بالتراضي الذي قلت عنه أنت بعدم الضرر بمعرفة بوجود أصحاب. خاتم بمعرفة أصحابهم بالخاتم الحديد طيب فين الفضيلة الفضيلة المجتمع فين الموبقات اللي قلت عليه فين تكوين الأسرة اللي احنا محتاجين إليها أنا معك أن هناك اختلال في الخطاب الإسلامي موجود اليوم طيب. في الكلام عن بناء الأسرة أن هناك آه، اضطرابات كبيرة بسبب ناس في الخطاب الإسلامي لكن أيضا أنا لا أترك شيء أراه واضحا عندي في التقرير الشرعي سامحني يعني لطرح افتقد الطرح الشرعي وافتقد الطرح العقلي يعني احنا نحاول نبني اسس عقليه ما قدرنا طيب حلتني انت الان للشريعه وانا قبلت تمام. اذا جئت للشريعه لا ليس النكاح معنى فعل الشيء من ناحيه الحكم الشرعي للنكاح فعل الشيء الاغتصاب فعل الشيء اذا نعتبره نكاح لا ما اعتبره نكاح هو نكاح لغه لكن ما اعتبره نكاح مشروع بمعنى يجوز ان يؤخذ به فانا فقط اريد اذا اردنا ان نتكلم بالشرع نضع الشرع بقواعده إذا أردنا أن نتكلم بالعقل أيضا نحكم بتسلسل المنطقي العقلي والاثنين والاثنين يلتقيان أنا ما عندي افتراق بينهما تمام أبدا ماشي أوكي تعال نتفق على حاجة حاضر أنه أولا لما يكون عندك آآ آه، آآ آه، لفظ واضح وصريح نعم ماشي فانكحوا ما طاب لكم من النساء من النساء مثنى وثلاث ورباع نعم ده لفظ واضح وصريح ما معنى واضح وصريح؟ أن أنه الفعل نفسه ماشي لم يذكر الزواج لم يذكر الزواج قد يكون قد يكون بص هقول لحضرتك من وجهة نظر آه، فضيلة الحبيب علي و و و وغيره وغيره من آه، آه، علماء الشريعة على مدار ال 1400 سنة انه اللفظ ده تم استخدامه من اجل الزواج طب انا من حقي ان انا افكر بشكل مختلف تمام من حقك لن... في حاله واحده اه ان تكون متخصصا درست وعرفت قواعد الاستنباط انا انا ولا تخرق الاجماع لبيك انا انا طب انا هقول لحضرتك على موضوع الحريه مش ما تعرفهاش حاضر يعني, يعني لا انا خريج دعنا في موضوع تمام خريج اي كليه؟ اه لا انا خريج انا خريج آه، بيولوجي مالكش دعوه ده مش متخصص لكن مالكش دعوه بالازهار لكن لكن لكني درست طوال سنوات لحد الثانويه وما بعده في الجامعه نفسها تمام. درست علوم شرعيه برضه تمام هل تمام. طبقت علوم علم الاصول في الاستنباط على الذي تقوله؟ اه طبعا طيب أه، أه، إيه، أرني بس بس, بس تعال تعال نرجع فانكحوا ما طاب لكم من, من النساء مثنى والثلاث ارباع لو أخذت أنا فهمك أستاذي الحبيب لو أخذت أنا فهمك سيدخل فيها الاغتصاب إذا أنت تقول أن القرآن ما طاب لكم مش ما طاب لها هي اذا بمقتضى كلامك ان القران يبيح الاغتصاب لا طبعا مش إيه؟ كده مش كده انا انا عايز اوصلك لمعلومه فكره انه كلمه الزواج هي كلمه آه، آه، مجتمعية لترقية من النكاح إلى لفظ مجتمعي يتوافق عليه طيب هناك صورة صورة الأحزاب معلش آه. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لك عليهن من عدة فما لكم عليهن فما من لكم عدة. علي عليهن من عدة نعم هذا نعم. دليل على أن النكاح ليس مجرد الفعل لا ليس الفعل هنا بدليل قوله تعالى بدون مس بدون ان تمس انا ما هو انا انا قصدي حاجه تانية ما هو يعني يا جماعه انا قصدي انه كلمه الزواج ماشي كلمه الزواج وكلمه يعني ليست هي انت الدليل مشكلتك انت ليست مشكلتك هي الدليل الزواج والنكاح ولا مشكلتك الصوره الشرعيه ما هو الصوره الشرعيه مرتبطه لا. بده ابدا لا, لا الصوره الشرعيه أبداً. مرتبطه بالكلمه لا لا لا, لا ابدا الصوره المجتمعيه مرتبطه بالكلمه ابدا أنا, أنا, أنا, انا عندنا آه. في الفقه آه. لما اعقد اقول انكحتك آه. واذا قلت انكحت انكحتك وما قلت زوجتك الزواج صحيح تمام, تمام. فاذا فاذا يعني كلامك آه. خارج عن السياق لا لا آه، ما هو يعني واضح ان بس حصل حصل فهم خطأ يعني طالما طالما في تراضي أيوة. اللي هو اللي هو الايجاب والقبول طيب وطالما هناك الاشهار والاعلان الواضح قدام كل الناس ان هو ايه ان احنا ايه اي اي مسمى اي احنا اصحاب ده مسمى انه انه, إنه بره مصر انه بره مصر girlfriend و boyfriend انه جوه جوه المجتمعات العربيه احنا اصحاب او مترافقين او او او ماشي هل هذا يعد تقنين المجتمع انا انا عندي مشكله أنا هل هذا مشكلة. نكاح شرعي الان آه شرعي يخرجه عن الزنا انا على ما اظن على ما اظن من وجهه نظري القاصره انه ده شرعي طالما طالما انه انا انا مش مش لازم اقول مسمى الزواج لانه مسمى الزواج نفسه ما جاش في القران انا لا اقول لك مسمى الزواج لأنه اقول مسمى الزواج نفسه ما جاش انا ما اكلمك عن طيب مسمى الزواج لا آه. ترجعني آه. للزواج آه. مريت على مر واحد من الشباب شاف بنت عجبته وغمزها قامت معاه سامحوني يا شباب على التعبير غمزها قامت معاه راحت معاه للفندق للاسف خلص معاها لا خلينا اكمل لا, لا ده, ده ده مش مبني على الشروط اللي انا قلت عليها لا ما ايجاب وقبول اهو لا ده لا وفين الاشهار اصحابهم عرفوا لا لا لا معليش خليك ما عشان ما نروح للسفسطائيه طلع هو اصحابه وقدام اصحابه واصحابها قومي معايا ودي ال girlfriend بتاعتي ال girlfriend بتاعتي وراحوا وياها الفندق خلصوا وخرجوا ورجعوا لاصحابهم السهرانين وقال لا احنا خلاص اوف فصلنا آه، ايش آه رايك فلانه ايوه انا صاحبتك وقام معاها في نفس الليله وراح للثانيه هنا زنا ولا النكاح اللي تقول عليه الشرعي اللي الله لا أجازه لا لا, لا أنا ما مثنى وثلاث هنا هقول لحضرتك على حاجة بالتركيبة اللي أنا بتكلم عليها لا ده م... لا ده مش ده مش الشكل اللي, اللي انا عايزه من الحريه اللي انت ليه؟ عايزه ولا المبدا اللي تتكلم عنه لا اللي انا عايزه خلينا نرجع القواعد ما هو انا مب... ما هو انا انا مبدئي قد يكون مختلف عن مبدا الاخرين طب وايش بقى... اللي ماشي انا من اول كلامي قلت قلت قلت انا مبدأ انا مبدئي ممكن بشكل ديني أنا لا هقول بس حاجه عشان بس افصل في حاجه انا مبدئي بشكل ديني قد يكون الاخرين مبداهم بشكل الحادي انا مش مع ده لكن ما. انا مع الحريه بالشكل الديني انت واخرين مش انا كدا. وانا واخرين انا آه عايز حد أنا... زيك بالظبط تساله سؤال عشان آه. مش هقدر اساله لك يعني يا ترى لو اخته حد عجبها كده وقال لها تعالي نعيش في شقه شقه جنب شقته علشان يبقى شايفها لو المجتمع توافق ما تقوليش المجتمع بقى هو انا لما بروح لاخته تقول لي المجتمع لو المجتمع لو قدام عمل انا بسعى لترقيه المجتمع للوصول ده انا عايز اكمل يعني تريد المجتمع يوصل الى كده انه يقبل إن الاخ يشوف اخته يشوف بنته لا عشان في 10 شافوهم فقالوا يا جماعه احنا دي ال girlfriend بتاعتي في الشقه اللي جنبي لا انا قصدي ان المجتمع يوصل بده لترقيه فكره انه ده ترقيه ولا انحطاط انا اسف في التعبير لا ده مش انحطاط مش انحطاط لا ده مش انحطاط ده ترقيه لا انا بفهم يعني طب خالص. اللي موجود ليه؟ دلوقتي هو انحطاط لا اللي موجود اللي هو حكايه الجواز وشهود ومؤخر لا ولا ده ما هو ده برضه ده ده ده حريتهم الشخصيه انا بتكلم في انه ده حريتهم الشخصيه وده حريتهم الشخصيه انه انا ما عنديش مشكله انا ما عنديش مشكله في انه ده يحصل في مجتمع متوافق عليه انه ده صحيح طب ممكن اسالك سؤال ساذج اه سؤال ساذج انا بعتبره ساذج يعني م. وما الذي سيديرهما الاثنين هو والجيرل فريند بتاعته مم. انهم يتبعوا طالما هم ناويين يتجوزوا وهي المساله مش اشهار وبتاع يتبعوا النسق العام حمايه لهما ليه وليها من المجتمع اللي حواليهم المتخلف ده اللي بيفكر بالطريقه دي عشان او الذي اتبع هذا النهج بس احنا براحتنا من جوانا احنا احرار بس نتبع زي ما الدكتور بيقول لك خد الدواء فانت بتاخد الدواء لانها الدكتور انا بس هقول لحضرتك على حاجه آه. هقول لحضرتك على حاجه المجتمعات العربيه تضع قيودا ليس لها أي علاقة بالدين الحقيقي آه، في منطقة الزواج بالذات تمام عشان يخلق آه، علاقات آه، علاقات علاقات يعني ليس هذا توافق المجتمع؟ المجتمع ده مش توافق فعلا؟ لا ما احنا ما هذا توافق اهو يعني المجتمع يعني انا ايه انا, انا بتكلم في المجتمع العادي <laughs> يعني هل <laughs> هل ترون ان الحوار قد يصل بنا الى شيء؟ انا ارى ان الحوار مفيد لم يخلو عن فائده وأرى أن أخي مصطفى يملك من الشجاعة آه، نعم. والصدق نعم. مع نفسه ما يستطيع بأن يتأمل ما دار من الحوار بعد ذلك وحده وأرى أيضا آه، أن المسألة آه، واضحة في الفرق بين التقرير ما هو شرعي وأنا مرة أخرى أكرر على أخي يشهد الله أني أحببتك ما عندي أي موقف من شخص لكن أنا نصيحة محب لا تتجرأ على القول أن هذا يجوز شرعا ولا يجوز قبل أن تتخصص كونك درست ثانوية أزهرية هذا لا يجعلك متخصصا م. تماما لو أنا جئت الآن وقرأت عشر كتب في الطب أو درست ثلاث سنين طب وقفزت على غرفة عمليات وقمت أعمل عمليات أنا لا أحكر الاختصاص الشرعي على هيئة معينة أو على شكل لكن في شيء اسمه احترام التخصص تمام من حقك أن تقول لا أنا ضد هذه الفكرة ولو كانت شرعية أنت هذا اختيارك لكن أن تلبس شيء بعيدا عن الشريعة وليس له علاقة من الشريعة بالشريعة أي ثوب شرعية هذا حتى اسمه أكبر قد أنا شايف الشريعة مفهوم الشريعة مفهوم أوسع بكتير من المفهوم ده وشايف إنه ده مفهوم من قد يكون وجهة نظر الحبيب علي مختلفة عني شوية إنه شايف إن هو مفهومه هو الأفضل لكن انا شايف مش عارف الحبيب هيقبل هذا لا لا أنا في الختام لا لا لا نعم. انا قد قد اخطئ كثيرا لكن هنا اقول فيه ليس قضيه من يرى مفهوم في الشريعه الشريعه ليست رايا الشريعة فتوى قد تختلف وتتنوع لكنها ليست برأي آه، يوضع الاستفتاء وكل واحد ما رأيي أنا من وجهة نظري الشريعة كذا لك حق أن تقول من وجهة نظري بعد أن تدرس الشريعة أنت يا سيدي لم تدرس الشريعة لم تتخصص فيها أخذت بعض بعض الأمور الأولية وتكلمت من خلالها أنا أحترم رأيك وأعتبر رأيك لكن لا يمكن أن يكون رأيك في الشريعة بمعنى الحكم الشرعي من وجهة نظرك حتى تتخصص في الشريعة أنا ليس لي الحق أبدا أن يكون لي رأي طبي إذا لم أتخصص في الطب أنا لم أختلف مع القرآن وطف... و... و... واسس لا احنا بنات يعني انت حاولت تفسير القران حسب وجهه نظر لا لا وليس من يفسر القران له اهله ومتخصصيه احنا كنا بنتكلم في منطقه ابعد انت الذي ذهبت بنا الى القران فهو الذي حاصرك انا اسف جدا دكتور جاك انا بشكرك مصطفى انا بشكرك جدا على رحابه صدرك وصراحتك وجرأتك حقق ان تعلن رايك سيدي الحبيب بشكر حضرتك جدا بشكركم حلقه جديده ان شاء الله